Gemeinsam mit dir unterstützen wir 10.000 äthiopische Kaffeefarmer dabei, ein höheres Einkommen für ihre Kaffees zu erzielen. In den nächsten drei Jahren unterstützen wir gemeinsam mit lokalen Experten 15 Kooperativen und ihre Mitglieder entlang der Wertschöpfungskette. Dazu zählen Trainings beim Kaffeeanbau, bei der Weiterverarbeitung, Stärkung der kooperativen Strukturen und ein verbesserter Marktzugang. In addition to this, in the coming years, uh, we are now planning to support four new cooperatives uh, on supporting by uh, providing a machine for this area. Guyyaatti wantiin hojjedhu akkuma gaaffiidhuma bilbila koorra jiru isumaan in hojjedha saatii saatii saatiin eegee jechuudha. ilaalchi isaanii narratti qabanu gammadaniiru na deeggaruusi anis immoo waanan jedhuun sirriitti fudhatu naaf dhaggeeffatu waanan jedhu nima fudhatu kanaaf ተግባብተን ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ተቀብለውኛል። Am Ende des Projektes haben die Kaffeepflanzen der Farm eine erhöhte Produktivität Die Kooperative steigert ihre Kaffeequalität und erzielt dafür erhöhte Einnahmen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass die Kooperativen die erreichten Erfolge selbstständig ausbauen können. So unterstützen wir die Kaffeefarmer dabei, sich langfristig verbesserte Lebensbedingungen aufzubauen. Und wir sind jetzt schon total gespannt darauf, was für Kaffeeschätze wir dabei entdecken werden.